электрометрдин цинк пластинкасын тез зарядтайлы. ультра кызгылт көк нуру менен жарыктандырганда электрометр тез зарядталат. оң заряддуу пластина ультра кызгылт көк нурлануу менен нурланганда пластинкадагы оң заряд көбөйөт жарыктын таасири астында заттан электрондорду алуу болушу фотоэффект деп аталат